哈，哈哈，啊！啊！ 哎呦我的妈！ 错了，这个你熟。炸！ <laughs> 哎哎哎哎！ 这年轻人，我操！ 哦呦！我操！有人炸！ <laughs> 我呦！